Эти хассарданнан күндік өйі қақраны көрі өтчілер эфирге сақаса табата соқ бері. Бүгінгі ұстар бөт Петр Петрович Романов атынан ойылур жүхүнүр өйрақ күхатығар кәлін ұлжытты бу бұд. Бұ манна бұ өйраққа құдоғынюк мастер идетігер өйретәлдері бит Кәпсеті біт, тоз ехіттер, оны оңғықтар тұла болу. бар Надежда Егоровна Корнилова бұ өйрақ ұғуячта, онына кини өйренәтчілері олар олар. Надежда Егоровна үте хассарданнан. Ага, жа бу ба хассарданнан. Ага, карачулар группа 2 бастан э, Россия э, туғунан жарықтан ашын халбақ болады халбақтар онтон сақайрер ме баллар онтон бұл именно бұл үйерік кыхатыгар дипломированный тушут идени тахарар үйерігі анбастан бұл иккитенчи онынчы сыллаққа арылды бұта билигин элбах выпускниктер баллар кендер букавары <coughs> үрдүгерек кайверин хайджаллар хорохтор бээлерин дойдуларыгар учуталлы хайджаллар э. <coughs> онутун бу дос группа бутун беге 2 он тогуз сыллаакка аанбастан симак галерея ихигер выставка бес сыллаах выставка бутун ол беге дос ити тоғы қайдақ бити тиен кәлледен текәлін бәйім он онтойын бұлланы. Ити туыс бұл әдір көлінені хылтан сыл бәйеті сетімнер ден болыр өсіп. Ден бұхардым, ити сетімнен бұл әдір э, көлінеттен көлінаға берілен ер ити таламнара, кіндер бұл оңырыр бұлы сатабыллара барыта бәйеттен бәйетер берілен ер әбіт Ол им бұтыл үйәттен айылдан бәйті тиен кәрбілікті мінна үйірі. Бұл қайысқа 2 оны сұллаққа арылып дейді кетті. Оттан қасыллақтан олдыр берді. мен бұл художественный училищаға 2 15 сыллаққа кәрбітім. Ол үйірім ақсыз класс тәңілігі бар декораторов армитель үйраган бүтербитим үс сыл быхыпту үйрөнбитим онтон уонча сыл быхыпту үлелээбитим культура әйгетігер оны сылтан сыл үйрөнек баған ға бар ите үйрөгө бұл э, бул бір бир білігіні э, білек билектээхпин диэн баға санам десаттан бұға бар еті оны олугумну баппын мен құдожының художник болуктаахпин ден еді Ото сана, сана бәбір олық, ис сана бір олық итжәйтемін. Ол ең өрәққа хылай тұттарсар етем, енді ғана сен бей тұттарсамын бу ләлі хиджәрі художественный училище бар үйрәнметтем. Ол үйрәнен барамын, үйрәне хиджәмін соғыру Санкт-Петербург коракка, Герсенатынан педагогический университетке үйрәнметтем. Онтан кәлем барамын бұл артический институт көлі оны бұл білеген бұл дом дружбы народов ден аттанар э, ол дом дружбы народов э, <clears throat> екітінші асылтан кирен барамын үлелі жамын мастыдыр кітір үлелі хәретем бұл национальный кейін семях галерея тереме үлелі хәджабын үлелі хәбін Төкөн күн яңгы. Он аха бүгүн яңгы за бу утун бу бен идебинен бу оголору эдер чети берде жем. Сәп. Төсөрүннән бу хаскага тох оңгоктар оңгорогуду. Усанан бу билинге олоққа техаду билинге олоққа эдер чатты беги бит немалары кар бұл тех, технология терди, техника исполнения и терин, қомбостарын, малын салын, үті таңастарын саптарын да болдымды. Беге әдер көлінаға тіретіқтақ биттен, салтан, адачыттан бұл мандық кере егеттері, э, паннолары, оғордары, истенлері оны ұрғыйтыты үйретебет. Э, амбыстан қолыра мандық оғы оскола кәнеттен келер Өті бүйріксін 9 класс кәнеттен кәлелер. 9 класс кәнеттен кәлбет оғы тұмандық туыс егетеден олы бейті даны лидия тұппатақты болуқта, онна өйгер ханатыр да хуық. Кені ургуйдон бағала оға тиен кәлер бұл художный училищеға. Онтан бұл үйрәхе кейден бараннар жа бұл. Уай, туыс, туыс оттон иһиттен наһа хергиллер наһа чүгөй наһа чүгөй кайманны кеһиттере тегеллер өптүденнер келин жа уруйдан бу маннык эскис бе оңорун киниге беона ааган амбастан иһити тигехтерин инне маннык макетти эбиһэ тинетиктеребин бу бейте туспа кайыскалла методика диэн болар методика ону ити Бұл традиционный технологияны билергер ийтиден болар Кені хатан руйдукта кені ман тоғынан бұқылара резьбаден бар болар прорезной бұға бұға үйренекта олата кені бұғағы сатан тутта үйренекта аха Бұл арас инструментлерин билип олен бала амбастан оғы илидин өлөрбөтүн дегенин бир инструкция аагабыт э инструктаж барар ол кенттен сен бир сакал ото сакал быаганан үлелектак тен сен би биттиго эбихетен манды сака быактак боларсы ол быаганы бу маннык те бу орнаменттери быалдар ара союлары ара союлары оңоробут эскиз пе онна маннык проектта Коловра бу маннык эскиз бұл аңары эскиз аңары макет кымағаннан макет маны тутан көрдөхө бу сабынан тигиле барда диннях рухидан баран кайтак таксын сөбүйден бу ого бейтин өйө ханатта бага ханатын мандып толурор традиционный бу сииттерин барытын үйреттен, огор барытын үйреттен баран панды задание ме берілдер Кені қолыра проек оңыры үйренектектен. Ол кенттен бұл қолыра бұл эскиз бұл бұл болан тараста қолыра. Бұл Винокурованар еден білеген үтігөріқа артистика институтқа үйренеттер. Кені нүрбаттан төрттер. Нәчі способный байы. Э, Оғаты, Наха жаннердақтық үйірік астынан туран мандык үйлелери оңорор айта усана студенттер бу үйөрөкке кирен барандар кайтак жакка өбү көбүлүлдер астыналлар астыналлар Оны тұбы вот толстен өтү әмтәк эмтех свойстволах боллага жибет те кей бар еді. Ат которуга ме эмтех свойствола. Оны бейте амыста мен оны пеппен тоға жетірге кенен бе қайтық сан қайдақ жүстік чүстүктү эженеми кетен көрөбүз э, э, тутан кабын көрөн баран же бээтин санаатын этер ой наха чөйүп патта болук тутан кайда үчөпа оскыйын калды мейде потому что билейин эдер көлөнө наха слабый оолар келелдер э. былтан хыл слабый ого келеп уну кыраты здоровье тоттон мен хылабай онда мында ити курдук ол истен олороннор уруйданнар уоскуян каалалар онда же бээлерин багааналарын кичи кетелилер наа наа ол уоскуян она ол бу эки оны эки оны художник мастер народных художественных промыслов деп дипломированные ылан э, тақсалла дипломированные берестянщикден Олус интерегине идевитти. Атты быдыгар өссө бу манна эхиге үрәнәчләрге Ага. Варвара я Тихасырдан. Аха, то бу билеген тугу урхуй огыной, ургый Ага. огын. Дә бу тугынан кепсекка бастан тос эхите аңгырорга кайдак кардылар баллар? Бастан ебилин ебилин инене хеп бири уланан мындык тух уруйдан бедин ери уруйдан э, мындык карандагынан чертеждан онтон болнаны мындык тух спокойно мындык бедин мындык кыра кыралан бедин мындык краскалан бир больше гуашаны туттабыт гуашанын мындык туу художественный художественное проектирование изделий тахатравыд. Ага. Бәтім анық ұрғы тақсыр. Бұл аны малнақ ет олы бұрын. музей музейдеріңі бе Ага. Он архи то Оның оланың тоқ әбігілер біт, бұл тек біт, бұл тоқ ұрғы еттер бітін ұрғы э, еттер қасыған. Манық тоқ... Үйер әтағыд. Ага. әтағыд. Ұрғыды ұрғыды манук бәуте тақаны үгүрөтөбүт бу кинигеттен оргуйдугут буллагаду аха буланын тух мастер ким мандарус уус тухтар үлелерин копиялыбыт аха кини кинигетинен үөренагат үксе аха дагы курдук аха оргуйдуугут оргуй кенниттен тон макет оңорогду ургуйдан барын ургуйдан барын бэтин уже бу иетин тахаттарын барамыт бихи хи тух макет бумаганнан маннык макет тигебит бумаганнан сабынан бу бейтоланы тух Бәғіт ғоттан тағарағыт. Бәғіт ғоттан тағарағыт. Сөп. Аттығар үсі Светлана Решетникова лырор. Света тегасырдын. Ага. Ән тобой сик бир көріңін көріңінен истәне лырағын. Ага. Тоқтен сик болары. Э, Ураса ден. Ага. Э. Кардырыққа, камераға. Эй, бұқырдық. Тобо талақ, талақ өтітігер. Истәне лырағын де. кас арастах болар исик хандык ну их бывает э, ну, двадцать пердырюк карамны ага двадцать а примерно разных разновидностей швов а, также есть боковые швы а, например вот такие тоже делаем макеты чтобы посмотреть как это будет шиться на дальнейшем изделии чтобы какие есть, как они различаются, как бывает этот какое значение оно имеет и так далее. Также получается на дальнике тоже. Ага. Швы тоже рисуем. Ага. Манеками оргуй Ага. Тоже так рисуем и также пишем э, название и что оно означает, откуда. выставках, э, да, там есть э, одна работа моя, угу. э, посуда, и все. А также ходим на выставки, смотрим, э, анализируем, ага. ага, как это сделается, как это было. Также прошлые посуды смотрим, как они выглядели, а а как их надо делать, э, так как мы э, в основном делаем старые, угу. современные мы э, как бы не делаем, ну примерно такие, что угу. они более современные. А, этот мы пытаемся делать э, по-старому, чтобы вспомнить, как делали наши mm-hmm. предки и так далее, а, как они ели оттуда, как они шили, что, как. А то Ото әбүгелер бит, аха, тохтарын сетимнәңет. Иджатер был те дигәгәт. Надежда Горовна тонна а, хавы бараньякка. Холора те эти этим, эптим күрдек был, холора мандык эскистен. проектен оңорон бу чырчош оңорон размерин туроран барамбыт ити холора ити бу э, макет тары буллакчы бу мандык макеттери ити ого бейте размерин мен хадани берен кебеебин э, мандык размергитин бяга толы учеттан оңорон того жетерген тыл бынан эретебин ого бээте өйүн санаатын эми сайыннардын диэн илиитин бээте камсатан үлелеттин итен бир сайды буллаажы уну иити үйөрөгө диэн болорса ол онда бу кини бээте кайда курдук бу маннык ихите оңорон тахаарыкпыз сөбүй бу Бучер жоғын оңырын баран жекені трафари тоңырын, оңаты шабылуында. Бұхын, бучер жоғы мен қолыра бұл проверкалан баран, мен хөп бол бұте біт. олық үшөйдік үшөттан оңырын миллиметр миллиметр гәрейін жен. Онда біремі бөға ме ағар Оны тіне оңырын қайда көрін бұл мандық болуын бұл мандық методика методикада дем болысып. Я ол кенттен бұл маңдықты ейді дегеқтер. шаблонтан шабулонтан материалға көрін баран, да ейдін деген баран, да келін көрі, ейдін неге бітті. Ол атын мен размердан оңырымын бұл маңды күші ейді сөптіқтік оңырын тағарыр ебіппінден, о бейді өйгер ханатер анализтан анализтан де билеребит ол кеннете эме самостоятельная работа ден эми заданиялакпы төрөкпитиге олонно бийрүксүн бул улустарбыт арас музейдерин билен билингели оттон виртуальная выставка ден болор баллади виртуальная выставка кирен ханнык музейге ханнык эхиттер бааларын бу билинги современный эхиттери болбакка биле Бұттың бұлырғы хиттерін ұрғыйтатамын. Ол онды кендер бәлірін не картотека, мандық олар бұ хиттері бұ э, мандық ұрғыйтар картотека ұрғыт аңғыстан сәп. Ол картотекаттан қолыра мұннен мұннен бұрын бігі бүтәхек сылығар дипломны үлі ұңырын сәп. Ол музейдерттан қасыған кені жөп бастайы курстан музейдері га бар иһиттери бу бытавый утвари буоллун эти коробы маллаах хит буоллун ону барыттын көрен истен жа чинчиен уандык жа талабыт Кене үз курска дипломны үлөтүн кайтақ үлөтүн омурун сөбүйти Онтан оға бейтін санатын емес истебит кене манын орын бағарабын, мен маны истинепин багарабын диен оны талабыт де оны кене оңорор Ол болыр, бұл оғаны үш сыл тухары кылыры э, тарын таарын бұл художник мастер ителе оғы деньги би үйрөтө тақайыр бұл знание, умение и навыки. Бу үстүгө кені баалатыгына диннер художник таланна художник мастер болдық сұқтақ. Ата бу үйрөккө кирен оны то баран Аха, ити э, бу направление барда өбүгөлөр ийиттерин, балларын, таңыстарын, саптарын үйрөтөһүн жем буллаты. Оны кине бу 3 жыл, ито 2 жыл он и устата үйрөтөн баран, кине үрдүгөрөккө кирер эмне бии белемни бит. Үддәтенергер һәм оғы боллағанда қалара үте үс сыл еренерін тұқары боға кені мандыққа барын сөбіп, кені боға мандыққа барын сөбіптен уже э, білебіт. Олында бие именно білім не хатыбыса. Учутал гені дизайнер гені болуын. Э, Бұл мандық өренен барын кені современный дизайн үйрағарды барынсеп, мода дизайнерді барынсеп, архитектурныйга да барынсеп, потому что кені чөрчөгі олы сүжейді оңыра үйренер болады. Тоқ соғыру барын үйрен яқтырынсеп, скульптор да болынсеп, художник да болынсеп, учурдал да болынсеп. Кені оғы бейтін тоғын санатын химбит олоруқтақ жен беге ол санатынан билбелемни хатыбыт. Сәп карачтыр бир санатабын биге агас эфир гөлелибет. Бу көйхе караңга тахсан турар WhatsApp нөмерге бәйгәт ыйдыларда кулахытны суруйун биге тутатна тон хуруйдук бут. бу йөрәккә бут экзамен экзамен туттарын кирелдер додин. Ыйыппыттар онна төһә местеләх йөрәге. Тәте туттар эми үйрөк этен экзамен туттарын кирелдер. Токсус класс дегенден, он бирісті класс кенеттен. Қайсқатан кырын? Уругуй туттараллар. Онна эти билин бу прорезной орнаментден быстарабыт. Кымагыгы картонга быга үйе. Эти олаты кенде быгагы тута үйренетту, способносттақ ту, оқты денем бір кыратыга ол эмбе талан булла жеп ол онтойын эме көрөбүт онна урвуйдатан көрөбүт ити живопись красканнан урвуйдаганын ата бир бөлөккө төһө үйрөнөтчү бюджет көрүллөрүнөн куготобут оттон бу бесплатно үйрөкбүт бес местеде оны таханан баалаах ону платно милобут сөбантон жа бу тухтарга кирекка остолга хытар макеттарға онотон оңоктарга бастай куска ога кейдегана темин асыка кесәпин куту ога кейдегана кенене бирүксүн теория түнөрөтүбүт Оға теория аха, теорияны білеқті, историяны білеқті, бәйетін біледі, білеқті, оны бардың қасыған тұран, э, кене қазаданы берін тұран, еті қас э, э, тоғына тұқ үлелер бағыларын бардын аны билехта ихи тере болбаққа кене бухлоро олырыр олық бұт жахпыт олары туа месете туы ұраға болар балағандар болалар бат оны бардым билехте Ураға болла тостонан холду тұрағаны. ураға егер тұқ бары оны бардым ол бастакы курска үйреттебит Қалғыр айты орын өттігер, тоғынан оңолдар паннолар балалар, итимээни паннолар болбатаах барыта э, солталақ, мандық арағына знактарда карыскалларда Оны арас панно бар Отон урға егер 12 орон бар. 12 сорона жен отты тибілік кулқанны өтті. 11 орон бар. Ол үрдер барта инник понны олар балларсы. Оны таханын отта ихит қомос, оны қаппақшы, күз қаппақчыта денместі мұнлық бар. Накырығыбай аннақ, э, ол оны мей Ол Олонтан бігеге қолора қаппақчы, күз қаппақшетінің анды фрагменттерін ұңғырып тұқылды. Бұғатарды? Бұғатарды. Бұ қаппақша фрагменттерін? Қаппақша аның ойоға сөттіне ұғырдырдың бейдістері болыр. Ұлық размер, бұл әме ендіндік учеттан расчеттан черчоғын оңырын макетін эми оңырын баран бийти быманда киштенер очону оғоға билиите элбек болор кургозора делбек э, болор оны ис санаатын терехе үйескен барар та сразу тоғы та тигер болмаққа, кини үйерек үйрене келбит оғы үйренекте тоқтан үйренер кини именно бу эски соңырын черчо соңырын баран же материалын да тын суын таран үш улахан обработка оңробут талақ тетіп дос туос онна откутуруга итин хаулахан күштәк үлеттен мандык үлет ахса. Карачылар бит ыйпыттар, дұрау болырың тоогу хамтан ылаллары иден ыйпыттар. Тоогу биге <coughs> осаны биге норот мастидерин катары бир бөлөлө хәбит, биге хәте Э, Варвара Тихоновна Васильева ден э, консультант быт, наставник быт, учутал быт, Семен Степанович Черноградска, итеп қаңаласқа олары. Биге производственный, хайынай производственный практикалақ бұд, биге кенеха барабыд. Кені бигеха на көмілігір, э, бүйрексін өте қаңаласқа хангаласка, бұд. Бұйыл сайн Әме те проект, әте практика бітер, әме проекттер, әме барары хэтчабыт. Иккис наушна творческая экспедиция. Ам бастан иккетенче он алсылла хатары народ мастердарын, э, он эти беги хахайрер, национальный центр семьях, итигини үлэхеттерин катары бирке үлэлэхэмме тондук наачы научно творческая экспедиция терибиппит семинарда тосту бараан баран тостан келен ба ити бир мероприятие ол курдук быйыл эми ондук ага ага тос ылагытте аха сөкөрәчләр бит айыптар берибит түлктенре чогаһата так төлбүрдәх улахан җаны үрәтер курс оңроллар до дени айыптар онна иккис вопрос улахан җан үрәнен сөп до састаг җан хлобыр пенсионер буто то ситим денге аха үрәтәлдер до ден бияха дополнительное образование ден арылыбыта үлелер ол онын бии курсы повышение квалификации поберести интерьер жүйіппіз. Антөте пандемияға енті тоқтан қалыбыз. Ондық сана бар. Саста жүндірі өрі текпеден наға бағырабыд. Бағалақ кейін наға әлпек. Бары италылар, оны тонти қырытық туон программаты, нен орын барымы деті индикетін арыяк битиһэн. Аха, да инеке булаң атыга. Булам тер ба. Багади, кыдыктаганы жон үйренен багалып багарар бит. Нахал олу сендерехине эдебит. Та бүгүнгү беребитигер ылжыттаабыккытыгар мактанабын, онуттан үрөнәчлергит үрдүктөн үрдүк ситихилене турдуннар. Сәп, күнді көрәчілер бет бұқырдып, бүгін дос құқтар тула кәпсетті бет, онна аныңыз береге көрсе, көрсе қадері.